मेरे जनकपुर में जनकपुर में हाँ तोरा सदूर में डीजे सुमित सतीश रईमा डीजे सुमित सतीश रईमा याद हो रहा हमर आब छो कि नहीं गे याद हमर सताब छौ कि नहीं गे ये जान बोलना तोरा बिना बनल छी जिंदा लाशर हर घर जनकपुर में रे जनकपुर में जनकपुर में हाँ तोरा सदूर में जनक रही डीजे सुमित सतीश रही जय के रोजान सुने दोसरा के घर गे भूल गेली तो प्यार हमर गे सुतै छी फोटो तोहर तकिया में धके अनिल सनी पर मद कहै छियौ जनकपुर में रे जनकपुर में जनकपुर में हाँ तोरा सदूर में